uyoutube ivide ye umculo umaskandi noma ile pop ngiye ngabona eh, kunama-project nyana ney'ngane zesikolo obewukwenza ngase uyacabanga ukuthi mhlawumpe ubhevenze ukuthetha wakufaka nawo abawuthisha bekwenzekakani lapha ey'nganeningahlaliniza uphela lithengisa ama-cd hayi sithengisa ama-cd enenkukhu angithi yazi ukuthi amali ngafika amakhaya ndigcina sendithengisa amasithinga nkukhu ungahlali yazi ukuthi umungumuntu ufuna ukuthi wenze njani gwaza hmm. ungahlali wena unjani ufuna ukuthi wamukele hmm, ngicabanga ukuthi gwaza umuntu uyabengazi ongangaziyo mina emcunweni kamasikandi wakithi kufana nomuntu ongakwaziyo wena ngikhuluma nawe njengamahayi into ngikombutshela ukuthi uyabe fika izolo sasebaningi sasenabo butho yabazobutho osidumo um eh, okabelo ofezela abantu asibe namaqembu abo sibane sinamandla ngabala nithini mm. uyabona abantu abaningi vele baphuma bona amaqembu amaningi vele khona phana emaqenjini nanto emzini vele kuyaqonda fana abafana basebephoma abanyeeceleni kubutho bahamba thina sasala siloku sikhona kwajikijelwana kwaba yilezi nalezi inikanika bona nathi sathi thata thatayabonasafananalesiyasikhathi sasenamasu amahle yabona kwakungathi kuba khona ezinye inkulumo ezingathi ah, azikho right emuntwini hayi ekakuutudo labantu hayi kulabaculi pelekaabamaskandi pela abangafotwento abarekode ekhaya kusho ukuthi manje uthinibamaskandi ekhaya ye ngoba la 350 leyo neshow kwenziwa yini kunandi bomculo okanye sinetalenta kakhulu endaweni yakithi hayi kunatalenti sente talenti kalikho kuyukuthi uyakwazi ukuthi enye into akufuni ukuthi uyenze ngokuthi ubona ubani eyenza hey, yeah. hey, funa ukuthi le nto ngoba uzasuka kusazi usuhlupha abantu usubathengisa abantu ngenkani umculo wakho bengicela ukungaphazanyiswa ngoba ngibanikezile isikhathi sonke lesi benjani becula asihle sibe clear abantu belaleli ufisa ukungaphazanyiswa njani ngeke uthi uqeda kuthengisa into efanayo namhlanje usaswe ethengisa into efanayo ngumasikandi phela lwa akukho uma usenza into enjalo kukuthi ukhipha fast fast ukhiphele into ehlukileyo ebantwini ngeke kusasa phela nawegwaza ukuthi mina esilunga angisazi um wena ngicabanga ukuthi wena uma ungahlala uthi bangedelele inyanga yonke uyafikelwa ngumkhuhlane nje ozawale kwashiwo khamuzi angazi ukuthi kuku ungashiwo ngokuthi 20 abadala ten abadalaten abadala hawu mna bengicabanga ukuthi wazi abantuabatsha yibo abangamphithi kodwa kulaba abadala ngamdonsa uzinja hmm. umdonsa usibane esinamandla ngabe hmm. ngifuna ukuthi kudelane ney'nkabi engikwazi ukuthi lezi uma ngiphosa unyawo ziyaphosa baba wami phela laphana uma ungifana wakhula welusa njengami hmm. kumele ube nakho vele khona lokhu ngoba thina sikhulela ngedorobheni amarobothi siwabonele nje khona la nathi sisidlula sesizama nasikhulele etholothoba wami le ungenalutho uyabona so kudinga ukuthi njani uma ukuthi ungiculi nawe kube nakho khona lokhu ukuthi uyashinganyana uma sikani ngoba uyimpi um eh, abantu wena kahle kahle njengodwiti vele abantu bakwazi njengomuntu wempi hhayi mm. udwiti uyathethisa udwiti